大臨時での厳しい修行のおかげで珍にも今ではすっかり憲法家らしくなってきましたでもそれはそれでまた新しい問題が生まれてきたのです珍味はどうじゃなはいやはり成長著しいものが今ではすっかり大臨時の一員になっておりますうんだが と物足りんのと言いますと憲法に対するひたむきさはいいとして人間的にな。 頃の珍味は生き生きとしとったがの最近は今一つ面白みに欠けるいやそれは精神面で成長したということではありませんそれはその通りなんじゃがの血と大臨時の空気に染まりすぎたのではないかと思うのじゃ大臨時という枠から出してやるのも面白いと思うのじゃがではどのように、うん 陽線に預けてみようと思う陽線同士そそれはしかしうん決めた決めたぞ <laughs> 喧嘩憲法先生は酔いどれ んだ宇宙先輩を差し置いて修行の旅に出るなんてなんか悪いみたいだなあっとっとっとっとった竜泉の東林寺まであとどのぐらいかかるのかな珍味はい明日竜泉の東林寺へ行きなさい東林寺ですか東林寺には陽泉同士という方がおられる その方のもとで武者修行するんじゃ妖仙同士凶暴な人恋虎を指一本で倒した話は今でも語り草になっておる指一本で 高齢だが達人じゃよ達人かどんな人かなン姫あやあこんなところで会えるなんて龍山まで行くんだヤンは私も野菜を売りに行くのよ今年は出来がいいのへえヤンは龍山の町知ってるのええ港町で外国人もたくさん来る大きな町よああ 町まで一緒ねあありがとう <laughs> 今日はついてるええあいや <laughs> 今日はついてる珍味どれくらいいるのそうだなしばらくはいるね東林寺の陽線同士に会うんだけどすんごい達人でねきっと東林寺ってお弟子さんもいっぱいいるすごい修行寺だと思うよ <laughs> 珍味ったら浮かれちゃって憲法のお話する時ってとっても嬉しそうね そりゃ達人に会えるんだもん <laughs> 金丹直忠先輩も行きたかったんじゃないかなロシーロシーどういうことですか、うん、ロシー珍味が東林寺に武者修行に行ったと聞きましたロシ。俺たちも東林寺に東林寺の妖仙同士といえば知らぬ者とでない達人我々にも修行の機会をぜひそれはならん聞いきじゃ 親身に孤独の旅をさせよこれは大僧のご意志じゃえ街が見えてきたわいるいる人がいっぱい も頑張らなくちゃ。長く船に乗ってたはずなのに、あっという間だったなあ、おーっといけないトリンジ、ここだなあ。いや、角が曲がってら。 後で直すように言っとかなくちゃお階段が壊れてるちょっと直せば済むのに草むしりくらいすりゃいいのに階段といえどもお寺の正面玄関なんだからさ それとも修行が厳しくて手が回んないのかなついたったえ境内までこのありさまが。 場で蜘蛛の巣が張ってらちょっとひどいよ妖精同士誰かいませんかどこ探しても一っ子一人いないよ妖精同士も高齢ゆえままさかあの寺の様子じゃ荒れ始めてからかなりの月日が経ってる何かあったら大臨時に知らせがあるはずだ 老子が知らないわけはないこの辺の人に聞けばあおばさんえいつもの酒場いよいよ荒るぞおい酒には を引っ張り出しているのかなこんなとこにごめんなさいすいませんあの陽線同士ってどの人か分かりますえー、っとねテーブルの端っこのほら寝てる人おい酒だはーいあどうもこの人が陽線 貴様誰の酒を飲んでんだ隣に座ったのも何かの縁そう固いことを言うな何だとうわー待て待て待て待てガキは引っ込んでるここは抑えてね今飲んだ分僕が払いますから勘弁してはいこれきふざけたじじいだぜまったく漁師としてもらったお金なの陽線同士ですねええ ん誰だおめえは僕は珍味と言います大臨時の使いで来ました何大臨時ああそうかんじゃその金よこせああそそれは <laughs> ええあるわあるね姉ちゃん酒な金ならあるぞじゃんじゃん持ってこい 人が指一本で虎をやっつけたっていうのが。ええ。いやおい、いな。おい、酒だまたか酒だ。酒、えお前、なんで俺に会いに来たはい。武者修行です。 陽線同士のもとで修行させてください教えることなんて何もねええそんなそんなこと言わないで教えてくださいうるせえうん親と石なんて取らんぞま酒も飲ませてもらったしすぐに追い返したしねえよ、ま今晩ぐらい泊まってきななんとかお願いします何度も言わせるんじゃねえぞ帰るぞ 当に何も教えてくれないのかな目が覚めたらまた頼んでもらおうやけに人だかりがしてるだろう <laughs> 見たか <laughs> 何俺にだってやめてください うるさいんだよの声だ生意気な口聞くんじゃねえよお嬢ちゃんあいつンに手を出すなんて <laughs> これどこまでやれるかなやめろジン女の子に乱暴するなんて最低だ 小僧怪我したくなかったら引っ込んでねこのガキ大臨時憲法を使うらしいぜ何がおかしいええ 道場で使うダンスみたいな拳法が果たしてボクシングに通じるかなボクシングこの寺院様と伝不神様本国じゃちーと知られたボクサーなんだぜどっからでもかかってきなボクシング西洋の憲法のことかかかってこないならこっちから行くぞふっ これがボクシングか今までの憲法とは間合いも剣のスピードもまるで違ってるどう戦えばいいんだ俺のパンチをかわすとはちっちとやるじゃねえか止めてやるぜえっくらえおお <laughs> さあ謝れ大臨時憲法はボクシングにかないませんとなやだ卑怯だぞ卑怯 <laughs> 笑わせるぜその通り暴力に卑怯もたらしいもない暴力はいかん暴力は酔っ払いのじじいか聞こえていいようだな妖精同志 俺は暴力はいかんと言っとる分からんのか何この酔っ払いがその酔っ払いに触ることができるかな何をしてんだ早くせんかいじじいだからって手加減することはないボクシングの怖さをたっぷりと教えてやんな しっかり大丈夫それより妖線同士がイキ目を甘く見るなよいいそれでこの野郎 すごいぜあのおじいさん完全にかわしてるかすらせもしないぞすごいあの足運び全く無駄がないえそれがボクシングってか口ほどにもないのこうなったら憲法もボクシングもねえじじい生かしちゃおうかねえデプシーうんはっ 何が起こったんだ 気候法だ龍海師範が教えてくれた中国憲法最高の奥義大地の力である気を体に取り込みその力を憲法に応用する陽泉同士は気を髪の毛に送り込み針のような武器にしたんだすごいや畜あの知事は化け物だ おいおい忘れ物だ <laughs> の代金置いてき様ありがとうございましたええー、礼などいらねえよいや怪我がなくて本当によかったねうんでも珍味痛かったでしょうん、ちょっとねえ 一味寺に帰るぞははいうわどうし眠っちゃったみたいだまるで赤ちゃんみたいね陽線同士はやっぱり噂通りの憲法の達人だったんだ 日もう一度入門を頼んでみようどうしても妖精都市の憲法が知りたい何で珍味が旅に出て俺たちが行けんのじゃくそ腹が立つ仕方ないだろう大僧侶様のご意志ってやつさ本が逆さまじゃ <laughs> ラオチュいや珍味がどんな修行してるのかと思うと気が気じゃなくてな我慢は体に悪い 抜け出すかああここはわしの部屋のはずだが、掃除などした覚えはないぞ。あ。 やまさか草みんな刈り取っとるつまらんことしてくれたわいあおはようございますどうですになったでしょう子ちゃん <laughs> ああ竜鳳ちゃんはどうしたあ幸運ちゃんもおらんぞどなたもいらっしゃいませんでしたけど竜鳳ちゃんはご本尊に巣を張っておった雲幸運ちゃんは本堂を駆け回っておったネズミつえことしてくれたねえお言葉を返すようですが本堂をあんなに汚くしてる方が問題だと思います さすが大臨時の優等生じゃ考え方まで型にはまっとる雲やネズミは汚いと決めつけておる雲もネズミも生きていけんところで人だってよう生きてはいけんお前のやったことはとっても迷惑だっちゅうことじゃ大掃除がですかお前に話しても無駄かま大臨時を離れてまで掃除なんかせずに適当に遊んで帰る 待ってください僕はどうしても妖精同士に入門したいんですわからんやつだなわしは弟子では取らん修行もつけん それは何の練習だ好きの練習ですおめえそんなことをしてて強くなれると思ってんのかそりゃ毎日続けてれば強くなると思いますよだから頭が硬いってんだお決まりの型ばっかりやってて強くなれるわけねえだろうでも大臨時じゃ日課になってますよまだわからんのか大臨時憲法は役に立たないんだ大臨時憲法が役に立たない そうよいくら修行しゃって無駄だわな昨日の水兵との喧嘩を思い出してみろ陽線同士がいなければ僕は殺されていたかもしれない実戦じゃ何の役にも立たねえんだよ大臨時憲法は 臨時憲法は役に立たない大臨時憲法は何の役にも立たない果たして本当に大臨時憲法は実践には通用しない道場だけの憲法なのでしょうかその本当の意味するところは何なのでしょう 珍味の心は大いに揺れ動いています 1話か知らないけどあんまり無理しないでね